la scena è un po' inquietante. Le ragazze, le ragazze si stanno contendendo un osso di mucca e Nandina sa che potrebbe essere la prossima, quindi ha molta paura. Tieni giù, dai, vieni. Eh Nandi? Mamma mia che paura! Vabbè, in realtà era un osso di mucca che stava qua, sottoterra di 700-800 anni, però <laughs> è un po' inquietante come scena. e eh, Giulia, gliel'ha detta a Nandina, tu sei la prova.